короче я только что вот видос вот записал на этот вид... А, вот. Я, короче, только что записал видос, на этот видос полное говно, потому что там орет микрофон. Ну да, короче, будет, э, я вот эм, тут, у меня есть сценарий, и 7 января выйдет видео. Я там себе микрофон заказал, микрофон будет. Я сорите, конечно, за тот э, момент, когда я обещал видос по Майнкрафту, но он так не, не вышел. Проблемы были с интернетом, со светом были еще. Ну, короче, вы понимаете. Вот, я записал два сценария, Укррус версию, вот, эм, поздравления с Новым Роком и с Рождеством Христовым, вот. Короче, э, поздравляю с наступающим, 7 января, э, как у меня и микрофон появится, я все отмонтирую, а выйдет видео, вот, эм, на рус и укр версии будет эм, видео. Буду поздравлять всех с Новым годом. Вот, а так, э, люблю всех, желаю здоровья, там всего там этого, э, счастья, там много доната в играх. И вообще, чтобы все было хорошо. Ну, я думаю, вы поняли. Короче, всех уда... всем удачи, всех пока, всех люблю. Вот, желаю всем здоровья, счастья, с Новым годом, там, поздравляю. Ну, поздравление выйдет 7 числа и с Рождеством одновременно, и с Новым годом. Ну, короче, вот, как-то так. И всем пока, всех люблю. Всем пока. С Новым годом, с наступающим.